चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम पर हम पे इल्ज़ाम लगा तूने तूने दो लाख रुपए देकर अपना ईमान बदल लिया ऐसा कुछ नहीं है जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास दाढ़ी है रामदेव जी के पास दाढ़ी है उनकी ना उनकी ना उनकी क्यों नहीं कटवाते क्या वो वो उठाड़ी रखने मुसलमान नहीं बने होंगे वो दलित को पूर्ण स्वतंत्रता है संवैधानिक राइट है उसका वो कहाँ जाएगा क्या खाएगा क्या पहनेगा तो आपके साथ ये मामला क्या हुआ है अभी जो हमारा एक दुष्यंत तोमर है दुष्यंत तोमर ने आकर हमारे घर पर करीब चार सौ पाँच सौ आदमी लेकर हमारे घर पर चढ़ाई करी हम्म। चढ़ाई करने के बावजूद हमें हम पर हम पे इल्ज़ाम लगा तूने तूने दो लाख रुपए देकर अपना ईमान बदल लिया ऐसा कुछ नहीं है जी मतलब किस तरीके से आपने धर्म या किसी मौलवी के जरिए आपने धर्म अपनाया खुद नहीं नहीं बोल दिया है नहीं नहीं हमने ना हमने किसी दाद धोस से किसी इस्लाम कबूल नहीं करा हमने तो उनके साथ साथ हमने तो नमाज पढ़ते थे ऐसा ऐसा हम पर कुछ नहीं आता उन्हें देख देख देख के हम नमाज पढ़ते थे ऐसा कुछ हमारा हमें समाज अच्छा कर जाता था हमें जेल में जेल में उनके सहारे नमाज पढ़ने के सहारे हमें कपड़े मिल जाते थे कपड़े हम दस रुपये जोड़ लेते थे हम पर ना हम पर रोज क्या अस्सी पचासी रुपये कपड़े धो लेते थे जी हम बयालीस महीने में हमने पैसा जोड़ा बयालीस महीने पैसा जोड़ने के बावजूद हमने हमने चालीस हजार में अपनी बेल करवाई तो ये जो ऐतराज हुआ है किन लोगों के द्वारा ऐतराज किया गया है सबसे ज्यादा कुल कुल लोग ठाकुर थे अच्छा, अच्छा। ठाकुर लोग थे और कुछ लोग जाटो बिरादरी के लोग थे उन्होंने ना उन्होंने ठाकुर को बुलाया बुलाने के बावजूद उन्होंने ना उन्होंने हमारे साथ अत्याचार करा हमारे घर में ईंट पत्थर फेंक के हमारे घर पर ना हाँ जबरस्ती हमें खींच के लेके मारने की धमकी दी कि हाँ दाढ़ी रखे हम तो जान से मार देंगे और टोपी रखे से अतिरस सिल कलम कर देंगे हम उसके बावजूद हमें चौकी में ले जाकर हमारी दाढ़ी कटवा दीजिए हम ना हम गरीब लोग हैं इसलिए ना इसलिए हमको धमकी दी जाती है दाढ़ी का ऑक्सीजन ठा रहे हैं मंत्री साहब जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास दाढ़ी है रामदेव जी के पास दाढ़ी है है उनकी ना उनकी ना उनकी क्यों नहीं कटवाते क्या वो वो दाढ़ी रखने मुसलमान नहीं बने होंगे वो हैं जो हम एक एक छोटी कास्ट के आदमी दाढ़ी रखने थे मुसलमान बन गए नहीं एक बात बतलाओ आप अब जब जब वोटिंग का टाइम आता जब ही ना जब ही हमें अपना भाई बनाया जाता अन्य अन्य इतिहास गवाह है नेट खोल कर देख लो जितनी तस्वीर टूटती है अम्बेडकर की टूट टूटती है भाई इलेक्शनों के टाइम पर हम तो हम इनके भाई हो जाते हैं हम्म, हम्म। वोट मांगने टाइम पर हम इनके भाई हो जाते हैं वैसे ना वैसे हम पूरे चमार हैं हैं हमें हमें क्या मिला जब जब आदमी दरिया में डुबे लगाए तो क्या नहीं करता है जो हाथ पैर तो पीटता है तो इस तक कुछ लोग ना कहीं ना कहीं दाढ़ी कटवा तो यहाँ ऐसा नहीं रहेगा तो औरों को उकसाता भाई हमें तो कभी आज तक इसने ये नहीं कहा तो भी मुला बन जा या मुसलमान बन जा खुद इससे को बन रहा है या नहीं बन रहा है हमें इससे क्या मतलब ये औरों को तो नहीं कह रहा कुछ हमें तो नहीं कहा किसी और को कहा हो तो कुछ कहा हो हमें तो हमसे तो कुछ ऐसी बात कभी कही ना, ना और हम्म, जी ना मैं जब ऐतराज हमें क्या है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है जब हमें कोई परेशानी नहीं दे रहे तो हमें ऐतराज क्या है हमें कोई ऐतराज नहीं है बेचारे ठीक है बोलने बतलाना सबसे राजी खुशी खुशी के लिए सब चीज़ बोलते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है वो धर्मांतरण के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाए ताराचंद जी ने साफ साफ कहा है कि कोई मैंने हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण नहीं किया है कहीं नाम चेंज नहीं है किसी से सदस्यता नहीं ली लेकिन वहाँ पर जाके पैनिक जो फैला रहे हैं लोग लोगों को उनसे डर है कि ये जातीय हिंसा ना करवा दें है ना धार्मिक हिंसा ना में बदल दे बीजेपी इस मूड में बैठी है और आरएसएस इस मूड में बैठी है कि इस तरीके के मुद्दे कुछ बने और लोगों में आपसी मतभेद के आधे दंगा हो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हों ताकि हम जो है रातों रात हिंदू मुस्लिम की कन्वर्जन पर डिबेट छेड़कर और सरकार में वापसी मार सकें भाई दलित को दलित तो हर जगह है दलित कहाँ नहीं है वो सिख भी है ईसाई भी है वो क्रिश्चियन भी है तो आप आप कहाँ तक रोक पाओगे उसे वो रविदास को भी मानता है वो कबीर को भी मानता है वो बुद्ध को भी मानता है भैया दलितों के मुद्दे पर आप नहीं बोल सकते दलित को पूर्ण स्वतंत्रता है संविधानिक राइट है उसका वो कहाँ जाएगा क्या खाएगा क्या पहनेगा कैसा रहेगा उसको संवैधानिक राइट है ये तुम जैसे लोग आएंगे जाएंगे अब तुम्हारा आने का नंबर है चुनाव आ रहा है जनता सब समझती है कि इन मुद्दों को क्यों भड़काया जा रहा है है ना इन मुद्दों का जब लोगों की जाति जिंदगी से कोई मतलब नहीं है लोगों को चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार